nkubuzizaako bale kubanga otereka enkulu zamagezi webale okuba nti no owuliriza kakati mbadde nkutegeeza ku muvubuka eyakubya ennyonyi ekigwo nga yeekwata katambi omusango gumusemuvi yabikola mwaka guwedde naye omusango gumusemuvi kati agenda siwa emyaka abiri muvubuka muto myaka abiri mu mwenda social media efuuse social media abantu abamu boogera ebigambo nebibaviirako n'okufa kuba ayagala afune views ku social media n'akwata akatambi ng'ayogera ebigambo ebitaliiyo naafa bafa bafa sigamba wano neewalala hmm? oli eh, nayagala akwate akatambi akateeke ku youtube akateeke ku facebook akateeke ku twitter akateeke ku instagram afune views nyingi abantu bakalabe bangi naye ng'obulamu bwa buteeka mu matega abantu basalaganya ebigambo ku bannaabwe ku social media kuba ayagala views ayagala likes ayagala comments abantu ne balumba abantu abakulu mu ggwanga ne buli nga alumbye omukulembeze wennono because ayagala views ayagala bamulabe bangi nalumba munadini nalumba abantu abavunanyizibwa nga ki ekibatta views kati wulira social media kye yakoze mu ggwanga erya america kakano kenjagala okuyisaawo otegere nti no social media wetatutuuse nga tewaliiyo mu america omulungi atereka enclose magazine omugoba w'ennyonyi yagikuba ekigwo bakizudde ennyonyi yagwa ku accident ni bakizudde nti ennyonyi yagikuba mu bugenderevu it was not an accident ennyonyi yagikuba ekigwo mu bugenderevu nga bwe yeekwata katambi okusobola okukassa ku social media infact yali youtube yali akasa ku youtube afune views ennyingi omugoba w'ennyonyi pilot yakakana ku nnyonyi n'agirindiggula ennume y'ekigwo nga buli kimu akikwata akatambi akatambi n'akasa ku youtube nga kyeyali abalaze views nakuba ennyonyi ekigwo bakizudde nti yagikuba mu bugenderevu myaka abiri agenda kusibwa muvubuka muto myaka abiri mu mwenda gyokka egy'obukulu mukama akuyambye ofunye omulimu naye olwa social media n'okola ebyo ebitaliimu nsa omuvubuka ono agambye okuba nti enyonyi yagikuba ekigo mu bugenderevu nga bwe yeekwata katambi asobole okukassa ku youtube afune views empitirivu bamuyita trevor jacob si jime jacobs ono bamuyita trevor jacob nkugambye ntino omuvubuka muto myaka abiri mu mwenda gyokka egy'obukulu nera abwazanyira mulimu bameka abagala okubeera bapayiroti naye gwe nosalawo ennyonyi yaba n'ogikuba ekigwo kuba weekwata kukatambi okateeke ku youtube ofune views omuvubuka ono yali amaze ebbanga ngaennyonyi agivuga era ng'agitegeera era bakama be bagamba nti yali takola nka ku accidenti katuwulira trevor jacobs myaka 29 gyokka egy'obukulu omwezi gwali gwa musenene njogera ku november omwaka 221 lwe yakola bino ebyambyone lwe yaddira ennyonyi mu novemba wa 221 ennyonyi n'agikuba ekigwo era bwe yakuba ennyonyi ekigwo buli omu yamusaasira ng'alowooza nti neebadde akisidenti buli omu n'amukulisa okusumattuka okufa n'amugaba nange nga kizibu ennyonyi okugwa n'owona banaye mukama yeebale agamba banange kizibu pairoti okusumatuka akabenje mukama yeebale naye bagenza okwetegereza nga bino byonna yabikola mu bugenderevu akabenje kano nkugambye nti no kaliwo mu novemba owa 221 bakizudde kati 23 nti byonna yapanga bipange akabenje kano oba ennyonyi eno okugwa yagwa mu novemba 221 kati mu desemba omwaka gwe gumu bbiri mugumu omuvubuka ono ateeka akatambi ku youtube nga kalaga byonna ebyaliwo ng'akabenje kano kagwawo bibuuza yiyi yabikwata atya akatambi nga kalaga engeri enyonyi gye yatabukamu mu bbanga kalaga ng'ajjayo palacuti ajambala kalaga ng'afuluma mu nnyonyi abuukayo kalaga ng'agudde wansi kalaga ng'alaja n'atuuse wansi aga bannange mukama nyambye bannange katonda weebale nnyo naye wendi simanyiiwo hei bagaawo oli tomanyiiwo kati ani akukwata katambi kuba ennyonyi eno yalimu yekka yali yagivuga yekka naye akatambi ke yateekayo nga wayiseewo omwezi gumu ke kamuyiwayo bakola okunoonyereza infact bwe yateekayo akatambi kano omu ku baakola comments n'agamba ani eyaliwo okulaba bino byonna yamubuuza ani eyaliwo okulaba nga ennyonyi etabuka nga ye akwata tatidde namu ekifaananyi tekikankana namu n'akwata ng'oyambala palacuti n'akukwata bulungi nnyo ng'oggula oluggi lw'ennyonyi obuukayo gye wagwa era nga bakyakwata kwa byonna mu katambi mu ebiri ne buli kimu kakati oluvannyuma lw'okwetegereza akatambi kano baakola okunoonyereza oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza kyazuulibwa nti noomuvubuka ono trevor jacobs enyonyi yagisuula mu bugenderevu ng'ayagala yeekwata ekatambi akase ku youtube chano ye baakizuula batya beetegereza engeri omuvubuka ono gye yavaamu ku kisaawe byonna ebyaliwo ne bakakasa nti ddala byali bipange ekisooka omuvubuka ono kyazuulibwa nti ennyonyi ng'agisimbula mu novemba wa 221 yagisimbula ku kisaawe bakiyita santa barbara ekisaawe kino kiri california mu ggwanga erya amerika wano we yasimbula ennyonyi ennyonyi eno yagirimu yekka kye bayita solo flight yalimu yekka naye kakati okusinza ku bifaananyi ebyali mu katambi kyali kiraga nti ennyonyi yagiteekamu kamera ate kamera nga si emu era si bbiri kuba ebifaananyi zaali zibikwata bulungi nnyo agamba yi akate nga tuddala mu butuufu togenda kukola kabenje kamera zino wateekamu zaaki omuvubuka ono kamera zaamukwata bulungi nnyo ng'ennyonyi eringa etagalamu twogera ku social media wetuusizza abantu ono yakuba ennyonyi y'abandi ekigwo kubanga ayagala kukwata katambi akateeke ku youtube beetegereza nga kamera emukwata bulungi nnyo ngaennyonyi etagala kamera nemukwata bulungi nnyo ng'ayambala palacuti kyokka nga yalimu yekka infact baazuula nga mu nnyonyi eno mwalimu ne kaselfistic kaselfistic ampuliriza kaselfistic eh, ka Eh, kekuma ako kalinga katayimbwa eh, kwoteeka bwoti esimu nga okwata ebifaananyi ndowooza okategedde batera okubeera ku mikolo abantu amu atuula mu kifo kyesimu nagiteekaku ako kaselfistik nagiwanika bwati natandika okukwata ebifaananyi kakati yali nako kati bagamba kaselfistik kakimaki mu nnyonyi kwenyonyi gyeyagwa bakasangayo omuvubuka ono bagenda okizuula nti yali tannasitula nnyonyi yateekamu kamera eziwerera ddala era omuvubuka ono yasitula ennyonyi nga naye akimanyi bulungi nti tagenda gituusa gyeraga alina ogikuba ekigwo nga bwe yeekwata kukatambi era kigambibwa nti omuvubuka ono aba yakasimbula bw'ati mu ddakiika asatu mu ttaano ennyonyi yali agikubye ekigwo mu ddakiika asatu mu ttaano nga yakasimbula ennyonyi yali agikubye ekigwo ennyonyi eno yagwa mu kibira bakiyita padres national forest naye yagenda okugwa ng'omuvubuka ono taliimu kweyabo bwe yatagala ennyonyi n'ayingira palacute palacute n'emusuula walala naye ye ng'akimanya ennyonyi weegenda oggwa era palacute bwemusuula yadduka butereevu n'agenda ennyonyi weegudde kati banaabadde banoonyereza baga wategeera otya ennyonyi weegudde n'otuukawo mu bwangu obwo eyekwata ebifaananyi ali enyonyi wegulaga banamponya akabenje nsomatusa kaiagamba ani eyakwatanga wano kitegeeza byonna wali obitegese kwane ku nyonyi kwenyini yasibako kamera kati oluvanyuma yaripootinga mu national nga amaze okukwata obutambi bwe bwonna abumaliriza n'alyoka ripootinga mu national transportation board nti afunye akabenje nga walipotinga nfunye akabenje nkugambye nti bino byaliwo mu novemba 221 amaze okuripotinga nti afunye akabenje kati mu desemba ateekayo akatambi ku youtube akatambi no kakyaliyo kali mu views obukadde busatu mu something kakyaliyo infact bwoba oyagala okulaba akatambi kano genda ku youtube teekako i crushed my plan i crushed my plan akatambi ogenda okukolaba keyateekayo kalimu views obukadde busatu naye kakati abalaba akatambi kano baali skeptical ne bagamba naye weekutta otya ng'ate ogwa ku accidenti waabaddeyo ennyonyi endala mu bbanga ng'ekukwata nantike wekugaba bino bibadde bipange okunonyeza kwatandika nekizuulibwa nti nomuvubuka ono akabenje yateekateeka kateeketeeke n'ekiruubirirwa kye ekyokukwata akatambi akateeke ku youtube afune views yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka kakati amawulire gembadde ndaba wano nti omusango gumusse mu vi era bagamba agenda kudda mu kooti bamusomera ekibonerezo naye ekitonennya agenda sibwa emyaka abiri layisinsi emukkiriza okuvuga ennyonyi bagisazizaamu layisinsi emukkiriza okuvuga ennyonyi bagisazizaamu myaka abiri mu mwenda bagenda musiba emyaka abiri kwabadde bebuuza wano babadde eh, bebuuza wano wulira talk about dramatic a plane crash caught on camera nti e, kyewuunyisa ngaennyonyi egwa naye ngaate bikwatibwa ku kamera e, abamu kwabadde banoonyereza kyebabadde babuuza ennyonyi egwa ate obikwata ku kamera kijja kitaulirauliaamera kijja kitya ennyonyi egwa ate okwatawulire nti actual with multiple cameras nti kamera teyali emu yekwata ku kamera naye nga kamera seemu nti mu nnyonyi munda mwalimu kamera n'ebweru w'ennyonyi nga waliwo kamera ye yamukwata nga akirira ku palacuti nti agati <laughs> no nvubuka ono omusango gumusemuvi myaka 29 gumusemu vi wulira a youtuber pleads guilty to youtuber omusanga agukiriza amawulire bagasomye omukutu gubadde gwa aljazira wulira sole gwebadde wulira sole nga webadde kwa aljazira lunaku lwaleero saba zibadde nga mwenda n'ekitundwawo A YouTuber pleads guilty to federal obstruction charges after staging a plane crash and posting the video online. Mm, Nti YouTube omusajja obuntu ku YouTube ennyonyi ekigwa mu bugenderevu nga bwakwata akatambi akateke ku youtube channel ye in an attempt to promote his channel in an attempt to promote his channel n'ekigendeerwa ekyokkulaakulanya channel ye trevor jacob shot the video in 2021 it shows him parachuting to safety over the mountains of the los padres national forest near santa barbara kale oli kukiramunya katonyezanya famedio sapiens incluse amagazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo awo social media wetutuusizza muvubuka muto myaka abiri mu mwenda katonda akuyambye ofunye omulimu kubanga bangi abaginoonya nga tebagiraba naye otandise oguzannyiramu oyo noona ennyonyi y'abandi omulimu omulungi ogw'obwa payiroti ati raba bagenda musiba emyaka abiri twegendeeza social media nkugambye ti nabantu bafudde olw'ebintu bibasa ku social media kubanga oyagala views ta novaawo abalala baliira ku nsiko nga nkwale olw'ebintu byebasa ku social media <laughs> mbadde ndabaano mawulire <laughs> nga bagamba bajja asula ku cps <laughs> kyenda mu nyakatanyesennyafama radio sapiensia enkuruza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo xienda munyakarinyisenya fama radio sapiensia inkuruza yamagezi ensulu yomuziki nebyemizanyo oli kukina mu nyaka tonyeza nyafa medio sapiens ncruza magazi ensolo y'omuziki n'ebyemizanyo 18 ezakaita ku ssawa 1m e, ezakawungezako olunaku olwaleero nagala kujukiza ku bannaffe aba link communications abakugaa nti nogenda ofune essimu eziri waterproof tugula simu nga just jakuvaako mu ngalo egwe mazzi ate wozisimu bambeku mu mucere kati omucere we gutabeewo n'ogiteeka mu ŋŋano tugamba nti nogenda mu link communications bebokka balina essimu eziri waterproof ng'essimu neoba ogisuzza mu baketi y'amazzi tefuna kizibu kyonna essimu neeba nga enkuba etonya gwe ng'ogikutte eh, tutawana ate tusimanyi onoonya akaveera abamu bagisonseka neeneeneeno nsimu n'agisonseka eno mugee kati simu lwaki ogisonseka eneeneeno ewa eno simu nagisonseka eno nomugamba essimu osonzika lwaki eyo tya nti munange ejja kuyingiramu amazzi link communications tuyina essimu nga ziri water proof era obanga oza okugula essimu ku link communications soka obasabe ebaketi y'amazzi ginyikemu mumazzi gikubeko olabe ngaevuga ngaeri mazzi girekemu eddakiika nga kumi kati gijeemu bwe banga erina ekizibu kyonna tosasula nze nkugambye nabwekyo banaffe aba link communications baga nti nobakuleetedde akasimu ak'omulembe akasimu akamanyiddwa nga kata 22 kana akasimu katunda ngambizeeyo kya sorry sorry sorry sorry katunanga cake cake ndenjagala gamba cake akasimu kano akamanyiddwa nga kata 22 katunda nga keke eyo eyokya nakuga nti naakasimu kano bannaffe abaasamba ekikopo ky'omupiira ky'ensi yonna omwaka 2022 keekano akasimu ke baakozesa jukira nti n'omwaka 2022 ekikopo eky'ensi yonna kyali mu ggwanga erya kata kati buli muzannyi yajjanga mu ggwanga erya kata nga bamuwa akasimu kano akamanyiddwa nga kata 22 nga kagenda maaso n'okuba nti naakozesa abasajja nga ba lionel mese abasajja nga ba kilian bape abasajja nga ba neima junior kano keekasimu ke baakozesa lwaki babawa akasimu kano akasimu kano akamanyiddwa nga kata 22 intaneti yako edduka ku sipiidi kakuuma battery kumpi wiiki namba esikurini yako tegendako screen gard kalina sikurini ngumu nga bwokitegeera ne bweddira ennyondo n'ogikankana ti sikurini yako teyatika akasimu kano kalungi mu meeting zizino eza zoom kakolera ddala bulungi nnyo akasimu kano estorage yako eri 32 gb ate nga ram eri 3 gb kati abasambi b'omupiira baba gwa kasimu kano kubanga kamugaso nnyo kalungi nnyo naye kati ekikopo ky'omupiira bwe kyakomekerezebwa ssebo ne bannyabo akasimu kano nekakkirizibwa abantu babulijjo okuba nti no bakakozesa banafe aba link communications badduka zambwa ne baleeta akasimu kano ne bakatuleta wano mu ggwanga erya uganda bebokka abakayina teri dduuka lirina akasimu kano akamanyiddwa nga kata 22 okujjako banafe aba link communications kati link communications bagamba nti no bambi obawagidde nnyo yensonga kikano akasimu bakakuwa buwe bagaba kagabe ngambye nti akasimu akamanyiddwa nga kata 22 bannaffe abalink communications bagaba kagabe kati gwe kyokola obawayo jasi emitwalo 17 transport gwe bateekamu naye ate obanga ogenze kakima mawanga malala kana akasimu kali ku bukadde nga busatu obukadde nga buna obukadde nga butaano naye mu communications bagamba baweeyo emitwalo 17 jasi ze bateekamu buba kusimba akasimu kano akamanyiddwa nga kata 22 naye nga akasimu kamulembe nnyo of course n'amasimu amalala gye gali oyinza oga nti no nze njagala sharp champion nazo bakyaziina ze sharp champion gyeziri yuka eno sharp champion otunula muntu lunde bwo oti nevaamu loko bakiyita face recognition wasi ekyo nonyigako ekigalo nevaamu loko storage yayo eri 30 gb ate nga ram eri 3 gb eno sharp champion eri ku mitwalo 25 ejya uganda ninga ofcourse balina nesimu endala eno gye bayita kabejja eno baba ya tabo kabejja era nga bawulira erinnya kabejja enesimu kabejja zezina ekika kya redmi enesimu emanyiddwa nga kabejja ekisookera ddala erina 5g eh, ya 5g mubadde mwamanyira amasimu gano aga 4g eno ya 5g erina kamera nya biri mabega biri maaso ekuba ekifaananyi kiri crystal clear esikurini yayo bwaguuga eri 6.57 inches erina battery ya ggwanga erya south africa tuyingidde mu ggwanga erikulembera omusajja wamuyita siril ramaposa omulungi ataleka enkuluza amagezi south africa n'okutuusa essaawa eno ekyasobeddwa eka ne mu kibira n'okutuusa essaawa eno ebintu bigisobedde ng'omuddo bwe gusobera agulima erimu gwebusami ne magaza south africa tennasalawo kikyebezaako eggwanga erimanyiddwa nga erya america lyalumiriza eggwanga erya south africa nti muwa russia ebyokulwanyisa omubaka wa america mu ggwanga erya south africa yagambye nina obukakafu beyond reasonable doubt nti south africa muwa russia ebyokulwanyisa amerika egamba nti south africa tebeera na musango gwonna okubaako oludda lwewagira mu lutalo luno tinaye twategeka akalulu akalulu kano kateekebwa ekibiina ky'amawanga amagatte united nations south africa nevaayo negamba nti ffe mu lutalo luno tetulina ludda amerika egamba nti akalulu kano akateekebwa ekibiina ky'amawanga amagatte buli ggwanga lyali lina okulaga ligwa sayidi ki nti south africa nevaayo neyeegolola bwantoogo kubanga obwemuli bufe ennyingo neegamba nti no mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya ukraine ffe tetulina ludda kati amerika ebagamba bwemuba temulina ludda ate lwaki muwaayo ebyokulwanyisa abatalina ludda bawaayo ebyokulwanyisa omulungi atadeka enkuluza amagezi omubaka w'eggwanga erya amerika mu ggwanga erya south africa bamuyita reuben brigeti yeegolodde bwantoogo olunaku olwajjo n'atunula mu maaso ga purezidenti siramaposa n'agamba ffe nga amerika tulina obukakafu awatali kubuusabuusa nti south africa muwa russia ebyokulwanyisa nti south africa muwagira russia mu lutalo olugenda maaso mu ggwanga erya ukraine reuben omubaka wa amerika mu ggwanga erya south africa yagambye nti south africa byekoze mu lutalo luno byonna babitegedde nti obwe yali yeebuzaabuza nti no terina ludda erina oludda omubaka ono ow'eggwanga erya amerika mu ggwanga erya south africa yagambye amerika erina obujulizi bwonna obusobola okuluma south africa nti ewa russia ebyokulwanyisa era omukulu ono yagambye nti tulina e, e, obujulizi nga south africa etikka ebyokulwanyisa ku meeri ya russia mu desemba w'omwaka oguwedde ng'era ebyokulwanyisa bino mwabitikkira mu kibuga bakiyita cape towni twabalaba mu desemba ne tusirika ne tubyogedde kati mu mwezi ogwokutaano omukungu ono okwabya eggwanga erya south africa yabadde mu lukiiko lwa bannamawulire ngeri olukiiko luno yalutuiza mu kibuga bakiyita pretoria mu ggwanga erya south africa n'agamba nti america etunuulidde south africa n'eliisa ejjogi tubatunuulidde n'eliisa ejjogi omukulu ono omubaka wa america mu ggwanga erya south africa yagambye bannamawulire nti wakati w'ennaku z'omwezi mukaaga n'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogwa desemba omwaka oguwedde emmeeri enneetisi y'emigugu okuva mu ggwanga erya russia yajja mu nkambi y'amagye g'eggwanga erya south africa ag'oku mazzi enkambi emanyiddwa nga simons town navo base emmeeri n'eyimirira awo nti ne mutikka buli kyakulwanyisa nga tubalaba emmeeri eno bwe mwamala ogitikka n'ekubako n'eddayo mu russia omukulu ono agambye nti emmeeri eno mu south africa yatuukayo nga nkalu naye yagenda okuddayo ngaekubyeko nga tekubyeko kasooli tekubyeko ŋŋano tekubyeko buwunga naye ngaekubyeko ebyokulwanyisa agambye okumanya twagyetegereza emmeeri eno eyajja mu south africa netika ebyokulwanyisa bagiyita ledi ara omubaka ono nkugambye nti no ye mubaka wa america mu ggwanga erya south africa amannya ga ye leoben brigate agambye ekya south africa okuwalasa russia ebyokulwanyisa america nga yo tegitwalanga nsonga ntono ekyo si kitono kinene era agambye nti buli kimu tukirina agambye we are confident the weapons were loaded on that vessel tulina tuli bakakafu nti emeeri eyo infacti mbadde mulina wano mbadde mulina wano wulira omubaka wa america mu ggwanga erya south africa ng'alumiza gavumenti ya south africa yagambye bw'atiwulira nti tulina obukakafu ebyokulwanyisa abitikka ku meeri eyo ye mubaka ow'eggwanga erimanyiddwa ngeri ya amerika mu ggwanga erya south africa we are confident that weapons were loaded on that vessel oh. tulina obukakafu temugeza ne mwegaana nti ebyokulwanyisa mwabitikka ku meeri eyo reuben alabudde eggwanga lino erya south africa n'agamba mukyabiyita bya kusaaga tubagamba n'okubagamba nti nno putin agenda kujja mu ggwanga lino mubyegaana naye mwe mukyalowooza nti nno bya kusaaga naye putin bw'ajja wano mwezi ogw'omunaana ne mutamukwata mujja kuba mwetyabidde akalimu obuuka agambye endagaano eyassaawo kooti yawozesa bakalyentale ya icc ng'endagaano eno bagiyita rome statute south africa mwagisaako omukono mukole endagaano kyebagambye singa putini ajja wano abajjukiza nti bashir yajja wano ne mutamukwata nga mulina omumukwata naye ku luno mukiddemu abagabe ku luno mukiddemu ku luno mugeze mukiddemu putin yajje wano mu gwomunaana jjukira jja mu blix summit abagabe putin yajje wano mu gwomunaana hmm? mulowooza muli ajje wano muleke omumukwata we also know that there has been a, a precedent set under south african constitutional law domestically following the um, Uh, the failure to arrest Omar Bashir when he was indicted by the ICC. And nti twakitegeerako nti bashir yajja wano nemutamukwata mwagano mukwata yo john nemugano mukwata nketa ate ng'endagaano eyateekawo eno And so, as we look at this situation from a distance, we do not understand what's there to debate about. The legal precedents seem to be um, clear and multitudinous. And so we don't understand why the government of South Africa will not um, publicly and fulsomely um, commit to um, the obligations that it has voluntarily taken upon itself. Watio omukulu ono omubaka w'eggwanga erya America mu ggwanga erya South Africa ng'agamba temulina nsonga gye mugenda kuwa lwaki Putin anajja ono ne mutamukwata South Africa ku kino kye mwakoze muddidde ebyokulwanyisa mubiweereza mu ggwanga erya russia putin ajja wano muleke mukwata aa bashiri yajja ne mutamukwata naye putin ajje wano muleke kumukwata oli kukina munya katonyezenya famedio sapiens encruise amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo south africa eri mu kusattira purezidenti w'eggwanga erya south africa bamuyita siril ramaposa abadde mu paalamenti lwaleero omukulembeze wudde oluvuganya gavumenti n'amugambo waaye ebigenda maaso obiwulira america kyetukola okiwulira omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti yeggwanga erya south africa bamuyita john stein housen amugambye owaayo ebigenda maaso obiwulira okyabitwalanga byamannyo wenu purezidenti baako kyotugamba kiki ekiddako purezidenti nagamba mukakkane mukakkane mukakkane agamba america byeyogedde bituufu nga omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti mu palament amanyiddwa nga john stein hysin ngaabuuza siril ramaposa namugamba omubaka wa amerika byeyogedde bituufu kituufu russia twagiwa ebyokulwanyisa ffe nga tetulina kyetumanyi siril ramaposa nabagamukakkane amerika byeyogedde naffe tukyabinoonyerezaako omukulembeze oludda oluvuganya mukyanoonyereza ki mwe temumanyi oba mwawaayo ebyokulwanyisa oba temwawaayo kiki kye munoonyereza agaa mukakkane infact bamuŋodde n'omuŋoola ne muga tukakkane biki eri batugamba twawaayo ebyokulwanyisa kakati naekyo kyetaaga kunoonyereza onoonyereza ki wulire kibadde mu palamenti we are all aware of the news that we all became aware of nti fenna tumanye amawulire fenna ge twawulidde of uh, lady r eh, mwawulidde amawulire agemmeeri eri lady r mwenna mwagawulidde ndozaabwe yebwalabwala atya n'okukikubawo twamugae ffe tubuulire wulira bwazzeemu wulira we are all aware of the news that we all became aware of ndi fenna twategedde amawulire fenna ge twategedde of uh, Eh, mawulire aga led al emmeeri eri gyebagala gyebatikkako e, ebyokulwanyisa led al ensonga eyo yonna eh, kati ono yomukulembeze wadde oluvuganya gavumenti gwayanukula agasebo honorable ensonga eyo tugitunulamu tuginoonyerezaako yamugambo munoonyereza biki munoonyereza biki oli abamwola munoonyereza biki kakati bwebaga nti nomwawaayo ebyokulwanyisa kati temumanyi oba mwabiwaayo bulya it's being no it isn't it's being looked into ensonga eno tugitunulamu and uh, whilst the process continues enteekateeka ekyagenda mu maaso eyokutunula mu nsonga eno omukulu gye yayogeddeko i want you to allow that process to continue <laughs> naga mukirize enteekateeka eno egende mu maaso to reach its fruition e-, etuuke gyekoma <laughs> south africa ebintu bigisobedde south africa ebintu bigisobedde kati omukulembeze wudde oluvuganya gavumenti mu ggwanga erya south africa agambye singa amasasi ga south africa ganaasangibwa ku mibiri gy'abannansi b'eggwanga erya ukraine mugenda kuba mutusiiza ekifaananyi ekibi agambye n'ekirala amerika lyerimu ku mawanga agasinga okusuubulagana ne south africa singa amerika eneemenyawo enkolagana yaayo naffe kiki ekigenda okuddako kiki ekigenda okuddako nga amerika emenyewo enkolagana yaayo naffe omulungi ataleka enkuruza amagezi omubaka wa amerika mu ggwanga erya south africa amanyidda nga reuben brigit bino ebigambo yabyogedde lunaku lwajjo naye yabadde yakamala okubyogera bwati nti south africa ewa russia ebyokulwanyisa mu ddakiika buddakiika sente ya south africa emanyiddwa nga randi negwa akatale yagudde akatale nga yakasirika bwati mu ddakiika budakiika randi negwa akatale omulungi ataleka enkulu zamagezi rand ze sente za south africa zeesaze sente amakumi asatu bwozigeraageranya ku dola zeesaze sente amakumi asatu njakikunyonyola mu maaso awo ojja kubeera ngaokitegeera era wazzeewo obweraliikirivu nti ebyenfuna bye south africa biyinza okuzingama naye nga president asabye aboludde oluvuganya gavumenti n'asaba abantu bonna babeere bakkakkamu jjukira nti south africa eno ne bwe gwali gugenda okuwera omwaka bukya russia erumba eggwanga erya ukraine amagye ga south africa n'amagye ga russia saako n'aga china mujjukira nga geegezaamu gakolaawo zimilitary drills negeegezaamu ge era america neva ekintu kino nekivumirira negamba south africa kiki kyemukola ani oyo gwe mukukuta naye jukira nti nookwegezaamu kuno kwamala ennaku kumi mu mwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini gwe tulimu nga guwera omwaka bukya russia erumba eggwanga erya ukraine amagye ga south africa amagye ga china n'amagye ga russia ag'okumazzi geegezaamu america nebagamba ki kino kakati nno embeera erabika nga etabuse naye nga jjukira nti ate south africa erina ebijigatta bingi n'eggwanga erya russia jjukira south africa memba mu mukago ogwa blicks nagukubulira blicks brics omugago guno bagamba nti gwegatiramu amawanga agalina ebyenfuna ebikola ku sipiidi blicks b etegeeza brazil r etegeeza russia i etegeeza india c china then s south africa blicks era jjukira nti n'olukiiko ttabamiruko olw'omukago guno ogwa blicks olw'omwaka guno lugenda kubeerawo omwezi gwa munaana lugenda kutula mu south africa putin yakakasiza dda nzija amerika ebagambye icc yabagamba mu mukwate mugeza ne mutamukwata munaalaba ekinaddirira south africa esattira Salongo Rugwamba. Wanji Sebo. Wewale kuweleza Sebo. Wewale kuweleza Fande. Ewa na askanje kajumba na kazo summit. Yes Sebo. Na hii Salongo Rugwamba, Amerike yonga, nge, nga zivu nje, yeso mkwa nesive sombe vyo kuruanyisa. Mm. Ate yote ya gala babituari. Andi ye gambie. Ate siva wano yegezamu na mawanga amara na ye yate wanitimizaka sajja kumutima. Mm. gamba ko nikumanya kugamba nga basatu awo bayiseho basatu tuveewo abakazi osamiti bonna bonna mbateko esebo omukulu ma ekatooka awo esebo n'abatuuze beggangama bonna omulangira kayondo esebo kankwagaliza weekend ennungi amin nange nkwagaliza weekend ennungi amerika egamba nti akalulu ekibiina kyamawanga amagatte kekyategeka ensi zira zisalewo saidi ekigezigwako south africa yalaga nti yo terina ludda tewagira ukraine tewagira russia kati bagamba emuba nga temuwagira russia ate ebyokulwanyisa mubawa byaki lwaki mwalimba hallo wanji webalekutuwaga south africa namerika webalikuwuliriza sebo kyonna kwegenda okukaka sambu nambiri kasuper tower mm. kubanga ufamiry egenda kukakuwala mm. baddemu mabonebonenga luulire dda ani ono ye ono omuliga sekabembe kalangal nisimye okuwuliza omuliga akimanye embuno akimanye embunno america ye super power wa buli kimu yesinga obugagga mu buli kimu era bwegepankiraku mm. oba ogenda kubonaabona esebo ekale mukwane obaekubera nga otadeko enkiro zamagezi obaekuwuliriza ndooza nfundikire nuno halo yiyi mukulu okoze otya mbadde ngenda kufundikira naawe naye e, kale kanfundikire noono halo hello sebo wanji bali kutuweereza ono directa sebo ono directa wa the elephant film production nsimye okuwuliza directa yenze senjovu kasimu ndi bulenga esebo wabula nfunye omukisa okunsembya nyina gwe awulirawo ngaagamba mm. yali oba ku bizinga mm. ng'agamba mbu osimanya kaneeti waakambu ke kamulemesa oyitamu akimanye eno puroguramu abagikubako bangi mm. si kaneeti waaka akamulemesa oyitamu <laughs> sabo kuzikiriza nkone ku bantu bange yesebo banabitone zabusa kubatumbudde mm. omubaka semwanga javiira yesebo yegweruma makambuzeemu yesebo webanga kyali mukwano gwo mu bbiri kumi na mukaaga muguno omwaka nemba mukwano gwo mm. ekyo kiyina obuzibu kakati <laughs> omumerica ne bannanga bamerica kiki lwaki batuswaza ekyenkanidda onowulira oh, okwo okuswaza olubwama kubanga mm. e, bo bali nsi makumi asatu kikumi kikumi okuweereza omu ukraine ebyokulwanyisa mm. kakati bwoŋama ti nabano beswaza esonze baweereza omulasha awo ensinga taano nyaa nekiyombi omumereka kati olwo anaegambena ovuddewo anti kakati lwaki bwe bategeka akalulu k'ekibiina kyamawanga amagatte bagamba nti fe tuli neutral oweereza ebyokulwanyisa is that being neutral nfundikidde naawe tugende mawulire mu bufunze wonji wonji nsokuuliza kojja nange nsanyisa okuwuliza sebo ogamba otekujja sina taabu ogamba otya sebo mwambala gine ndejje kuzza ntagule nga bulijjo mwambala gine mubufunze owamawulire azze kojja owamawulire azze mubufunze